से कटवाएगा पचास रुपया लगेगा बीस रुपया में हम कटवाते तो हैं बीस रुपया में फिर हम टकला कर देंगे हैं मंजूर है तो बोलो तुम्हारा तो दिमाग सठिया गया है क्या रे हम टकला होने के लिए यहाँ आए हैं फालतू का बात करता है पागल कहीं के चलो ना मेरा ना तुम्हारा दस रुपया दे देना ठीक है लाइए मुंह इधर कीजिए दाढ़ी पहले बना देते हैं ए न ताकि ना महाराज कभी मशीन से नहीं कटवाए हैं क्या तुम्हारा बाप कभी कटवाया है मशीन पर हमको बोलता है